已经无能懦弱，想要的太多，想活得更大更有。 说是真的想要出头，就得不停奋斗。恐惧成为我的枷锁，还是想要更多？哟，点燃那欲火下的挥霍，今天花是陪我，我不为我自己，难道等着别人为我争？我斗我抢我夺，让活更多。嘴然话语吐，就跟着火势不抬起头，无理的道理把我压制的不能再呼吸。经常会有人说你骂你打造言语无器，越成功越有出息，觉得活得不是唏嘘。聆听我的告诫，大不了恐惧带来的下坠，善良只愿。 抹去恨的泪，烈火弥漫浮光世界的气味，困在那座巴比伦糜烂城市内。Everybody get up! Everybody get up! Everybody get up! Everybody get up! 坠入地狱宣判，无法抛弃内心骄傲尊严，自由宣战，挺直脊背，展开翅膀，撕碎上帝的信仰，地狱底层成为坠落天使，打的魔王。从来不会质疑，i belongs to me。网上总是有人叫你快放弃，想当个 VIP，即身为 VIP，手中拿着黑卡，扎堆过去，Rest in peace。善赖，哎，善赖，哎，祝福你哦，善赖。 me，这个夜晚，Sing me 放最后夜晚，让我逃出巴比伦。逃不了无尽混淆了是非，善恶之源抹去恨的泪，夜光弥漫浮活世界的气味，困在那座巴比伦迷乱城市内。Everybody get up，Everybody get up，Everybody get up，Everybody get up，Everybody get up，Not say goodbye。 川の power now.